poli poli poli gula poli poli poli gula faiamea poli poli poli gula senesta io te sei io t'alla capa già la capa già sta sempre qua, sta sempre qua. Volta, torno, torno, attorno a te, attorno a te. Livia, Livia e lievita, dici che la bellezza rifiora, e là fuggevo, fuggevo quase um mês atrás, acaba de sair nosso novo álbum. É, é, e bom, foi, foi uma homenagem a um tributo a, ao Latinoamérica, né? Porque, bom, a gente gosta muito da cultura musical da, do Latinoamérica e... Minha escusa, a gente. Que significa? A gente. Não, não. Us. We. We a like. Gente. We like the music ah. from Latin America. Ok. Está duvidando do meu português, rapaz? Não, não. Obrigado por a parte que me toca. Então, agora fica quieto e deixa eu falar, tá bom? Cadê você? Que solidão Esquecer de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada nunca Nem que vai crescer se você chegar longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Ah, de dentro que me leva longe a sua janela. Para que venida la